рафтаистанд Kerib garang deb yozdi. Ana. Xudo xolasa. qachalar mana 11 ming qo'y 12 ming 12 ming qilyapti. Biz 11 12 yarim ber deyapmiz-da. Ha, xullas 12 yarim milyardlar 12 ming savdo qilishyapti Shunday. ina ikkita buqacha 12000 hazor somon yakamshon 12000 savdo qilishni arzicha 500 ga qaramay berib oling qarasam bor barakot bozor gap qiladi shu bilan savdo qilib qoladi narx pastga tushib ketadi marhamat bular necha yashar aka یکی هم نشد نه دو نیم سلاب دست یعنی هر دوشه دوزده نیم هزار سومون گفتیسه یک همشون بزرگ دوزده هزار سومون گفتیسه یوش یوش بچه دو نیم سلاب دست خوش مالا کنش از بابا جهان خانچه بوده بقا؟ مونتور می داریم مونتور می؟ چه مونتور می گوه؟ تو رو نرسنه پیلاره؟ مونتور می دیاب تو یوغه؟ مگم چه خمان بود؟ زکارپاتیان بکلا زکارپات تولار رو اصده یورگان بکلا اوه اوه بازار چه خلی یابتو؟ بازار 11 می 11 می؟ مرحبت کارپاتسکی بقاو دای؟ 14000 سومون بازار 11000 سوداگری است این در خدمت شما جهانگیر بروز قنچه بولد که؟ 20 ming 20 hazar so'm. Marhamat. Bozor chiqilyapti? 17 ming. Bozor 17 hazar so'm savdo qilibdi. Yoshlarlarda voy-voy buqalarda bor? Marhamat. Bu jivoy qancha chiqdi ekan jivoy bez? Bilmadim. 500'dan aşağıda? Ha. Yine bir saat olsun bu. Tamam. 5 Kanola kim gitar? Kanola. Ne bu kora yozlar da somon giriştayiş. İşte haşoda hafızdan ha. 86000 сомонӣ 8600 сомона марҳамат и бака чанши дибка 12500 сомонӣ то фарбем даи и бакаи куҷо ҳанқозобур айни ё ки хушу бекуна бозор чанд садо кадистай savdo qilisang? بازار تا 11 ماه کرگه Yo'zlarni savdo qilaman. Ishi chang bitasi? ایشان 13 هزار 13000. Bozor chand savdo qilaman? ایشان همون 11 ماه کرگه 11 ایشان ماه. همون شب ایشه Marhamat. Ishim aytishma ya. Bir chand shit? ایش 11 نیم هزار Isham 12000 so'm. Marhamat. Bu qo'y harbiy boqidagi. Bu qo'y qishir сабуқҳои айни калхозобод деки меҳнат карда ин эм курда боқидагия и чанд сола боша чанд сола се сола се сола се моҳа бухои фарӣ фарӣ будаи Zobaczymy na tą uşamakine. Kaç hediye yaptı? 75 diyor. 75. Birinde kıldırma, birin neyse? 66 soram. Hazır altı soğuğunu. Şaşırlı şaşırlı soğuğunu savda kalesi var. Takan kalesi ина бо қачора 7700 сомон савдо кардеса бозор 6600 савдош карда нархш карда bunisi necha deyapsiz aka bunisini Bunisini 8 deyapman. 8 ming mana 8000 somon bozor 6 9 qilyapti 6900 somoni bozor savdo qilishdi marhamat бародарҷон ин ин бола 5000 мегум Аҳа. бузург 43 44 кареста 43 44 qilishdi кашмо бо кача. Свежа, то? О, свежа карпача ина. Зот. Ина барода жо марама. Хайдо боша бо муомила мекунад. Дего савдогар ҷазба наема. Ҳаст аз ҳам бачо. Ҳами Кафозобод ва Максим Горки савдо карасан. Рӯзи гап 43 44 карасан. 4400 сомони. Дур митори сомон ва ҳама бухачаи карпат а карпат о майла ка барори майла зинда боши бародарҷон ягони қошки ма ина се ҳазору сесаду панҷоҳ сомонӣ ҳадд қаравай меравад ёш ёш ин дата 37 1000 сомонӣ 4000 сомон бозор чанд садо хесад бозор иша бистах бистаашт кеса бистшашан кариса иша бистану иша сиюяк сиюду то сиючора кариса то сиючора ин ахроҷуна бояд ёшак будааст се ҳазор сомон чи камера давай камера камера автомат ина 3700 сомон да ба қача сӯяҷа савдо шудааст автомат нечолик бака олтойлик олтойлик ина қача шаш бака 3700 сомон савдо шуда қачаи шашмаҳа се ҳазору сад сомон калхозово тв марҳамат инак ин бародаро озари калхозобод айшамбурдорам буд чи марҳамат